पिकरोली पंचायत में मेरे यहाँ पे गए पंद्रह सालों से कचरे की समस्या थी चौदह सौ लोगों का कचरा मेरे घर के यहाँ से गुजर के जाता था इंडियन हट के जरिए मैंने ये वीडियो बनाकर बदलाव लाया सुंदर मुंबई सच्ची मुंबई ऐसा सही में है विगरोली पंचायत में जहाँ पर मैं रहती हूँ वहाँ पर चौदह सौ लोगों का कचरा एक ही नाले से बहकर जाता है जहाँ पे मेरा घर है और उसी नाले का पानी मेरे घर में आता है और हमेशा बीमारी फैलने का डर लगा रहता है पानी भर जाता है घर के अंदर में और सिर्फ मच्छर पैदा होते हैं और हरदम बहुत तकलीफ होती है मोरी में भी पानी भर जाता है मोरी का पानी सब घर के अंदर में आता है इंडिया अनहर्ड से जुलेखा जो वहाँ की रहने वाली सदस्य है उन्होंने आके इसके बारे में मुझे बताया था ये समोसा बहुत गंभीर है क्योंकि लोगों के घरों में पूरा गटर का पानी जा रहा था मैंने जाके तुरंत साइट विजिट किया और साइट विजिट करने के बाद देखा तो सही में कंडीशन बस मिजरेबल क्योंकि पानी uh, घरों में घुसा जा रहा था और पानी बारिश के दिनों में तो it would have more critical तो मेन प्रॉब्लम है कि कचरा नहीं डालना चाहिए लोकल अवेयरनेस पेपर में आना बहुत ज़रूरी है जो आने जो आने के लिए मैंने जुलेगा से बात की है कि कुछ तो वहाँ पर ऐसा प्रोग्रामिंग करेंगे अगर ये सुबह के टाइम पे एक फिक्स टाइम पे अगर दत्तक बस्ती आके एकदम कचरा उठाती रहेगी तो क्यों हम ये पूरा दिन का कचरा इकट्ठा नहीं करके साथ में रखें और क्यों वहाँ पर कटरे में डाल के और प्रॉब्लम क्रिएट करें तो, तो ऐसा कुछ कैंपेन करेंगे ताकि लोगों को पब्लिक अवेयरनेस आना चाहिए झूलेगा because of you that work has been done in your society और ऐसे ही आप हर एक एरिया में जाके अगर आप देखेंगे और ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आई बी वेरी हैप्पी पहले मेरे घर में जल पानी आता था गटर का अभी जब से चैनल बना है जब से पानी नहीं आता इंडियन हर घर को शुक्रिया तुम्हारे चैनल ऐसे ही काम करता रहेगा तो देश का भला होगा इंडियन हट के जरिए पंद्रह साल का काम मैंने छह महीने के अंदर करके दिखाया अगर हौसला हो तो हम सब कुछ बदल सकते हैं जिलेगा सैयद मुंबई से इंडियन हट के लिए